Raspo Beats Beats. म्यूजिक्स छोटे से गांव के दो लड़के स्कूल की चिड़ियों में घुमा करते थे सबको परेशान करते थे वो सबको खुश रखते थे वो पर किसकी नज़र उनको लगी दो यार की बिछेड़ी कहानी हॉस्पिटल में होते डेली चक्कर किसी को ना पता इसका चक्कर एक दिन ऐसा हुआ सब रो पड़े अकेला वो यार ही रहा जो हर पल रहा खुदा को ये बोलता रहा भेज दो वापस मेरे दोस्त को यहाँ वो अपने मम्मी पापा को पूछता खुदा ऐसा क्यों करता खुशियाँ देखे खुशियाँ छीनता ऐसा खुदा क्यों करता एक माँ से बेटा एक यार से यार जीने के क्यों खुश रहता ऐसा खुदा क्यों करता सुना ये पूरा गाम हो गया बचपन में बेटा बीमार हो गया उस बच्चे की हालत देखो हर दिन दिन में वो मरता रहा छोटे से गाम के दो लड़के स्कूल की चिड़ियों में घुमा करते थे सबको परेशान करते थे वो सबको खुश रखते थे वो पर किसकी नज़र उनको लगी तो यार की बिछड़ी कहानी हॉस्पिटल में होते डेली चक्कर किसी को ना पता इसका चक्कर एक दिन ऐसा हुआ सब रो पड़े अकेला वो यार ही रहा जो हर पल रोता रहा खुदा को ये बोलता रहा